Ուրեմն մենք երբ որ կոդ ենք գրում, մենք կոդ ենք գրում երկու շատ կարևոր նպատակով։ Առաջին հերթին կոդը պետք է աշխատի ճիշտ ձևով, հա, այսինքն լոգիկան կոդի մեջ է եւ բնականաբար սինտակտիկան, հա, լեզվի օրենքները պետք է աշխատ լինեն ճիշտ եւ աշխատեք կոդը պետք է անի այն, ինչ որ մենք ուզում ենք։ Դա կարծում եմ པարզ է, որպեսզի նա օգտակար լինի, չէ՞։ Բայց կա երկրորդ շատ կարևոր նպատակ։ Ուրեմն կոդը պետք է այնպեսի գրել, որպեսզի ինքը հեշտ կարդացվի, որպեսզի այն անձը, այն ծրագրավորողը, որը նայում է ձեր կոդին, ամիջապես հասկանա, «Ա, օքեյ, կոդը անում է սա, սա, սա եւ սա»։ Okay դա ուրեմն որ ասում են կոդի որակը, հա, պատկերացեք ունենք երկու ծրագրավորող, երկուսն էլ այնց օքեյ, բայց մեկը ավելի ուժեղ է, մեկը ավելի թույլ։ Երկուսն էլ ստեղծում են նույն ծրագիրը։ Ինչով է մի ծրագիրը ավելի լավ, քան ուրիշը։ Ինչով է կոդի որակը ավելի լավ ուժեղ ծրագրավորողի, քան թե թույլ։ Նրանով, որ ուժեղ ծրագրավորողը բացի նրանից, որ ստեղծում է կոդ, որը աշխատում է ամեն ինչ անում է, ստեղծում է մի կոդ, որը པարզ է գրված։ Okay, սա շատ կարևոր է։ Իրան հեշտ է հասկանալ։ Ինչու է սա շատ կարևոր։ Մի քանի պատճառով։ Հիշում եք, երբ որ մենք մաթեմ ենք անում, մեծ ուշադրություն են դարձնում դասատուները, թե մենք ինչպես ենք ձևավորում թվերը։ Երբ որ օրինակ բաժանապատկում ենք երկու երկար թվեր, հա, իրար հետ, թե ինչպես ենք այնց անում, որ ուրեմն այն թվերը, որ մենք բաժանապատկում ենք, պատասխանը ուղիղ նույն սունով իրար տակ լինեն եւ այլն։ Այդ դասավորումը, որ մաքուր գրենք այդ թվերը, Ինչի է դա կարևոր։ Որովհետեւ երբ որ մենք խոճուճ ենք գրում, խառն ենք գրում, շատ հեշտ կարելի է սխալվել։ Նույն խնդիրը կա այստեղ։ Ուրեմն երբ որ մենք մեր կոդը parse է գրված, սխալներ թույլ տալ ավելի դժվար է։ Այսինքն երբ որ մեր հակառակը ասեմ, երբ որ ուրեմն կոդը շատ խուճուճ է գրված, սխալը չնկատելը շատ ավելի հեշտ է, okay։ Դա համար պետք է կոդը գրվի parse։ Էլի եմ, հիմնականում կոդը կարդալու եք դուք, դուք եք գրել, չէ՞ ձեր կոդը։ Հետո դուք պետքա ձեր կոդը ուսումնասիրեք, որ տեսնեք ճիշտ է թե չէ, debug անեք ձեր կոդը, լոգիկայի խնդիրներ գտնեք ձեր կոդի մեջ։ Ինչքան པարզ գրեք ձեր կոդը, այդքան ձեզ օգուտ է, okay։ Այդքան ավելի հեշտ կհասկանաք ձեր գրածը եւ կտեսնեք սխալները։ Ապագայում դուք նաեւ կաշխատեք թիմերում։ Երբ որ ուրիշներն էլ պետքա ձեր կոդը կարդան, դուք էլ ուրիշների։ Դենց որ սովորել լավ մակարդակով կոդ գրել, որպեսի նա հեշտ կարդացվի, որպեսի խնդիրները հեշտ գտնվեն, դա տաղանդ է, հա, դա մի բան է, որ պետքա շատ աշխատեք, միջև դա գա։ Բայց մի քանի հատ էլեմենտար օրենքներ կան, որի մասին ձեզ կպատմեմ, որը կօգնեն ձեզ այնպեսի կոդ գրել, որը մի քիչ ավելի հեշտ կլինի, okay? Ուրեմն սա մի օրինակ է մի ծրագրի, որը աշխատում է, okay? Սա կարող եմ աշխատացնեմ, նայեք, run է անում, հեսա աշխատացնեմ, որ տեսնեք աշխատում է։ Hello։ Ուրեմն ստեղ կարող եմ գրեմ իմ անունը, հա, ասենք Ruben, what is the whole number that comes after 6 այսինքն ինչ ամբողջական թիվ կա որը գալիս է 6-ից հետո նույն դա 7-ն է չէ՞ գրեցինք great job Ruben, ուրա, ստացա ուրեմն 1 եւ ավարտվեց, այսինքն մի աչոք, հա, այս այս մասն էր։ Okay, աշխատես, չէ՞ կոդը։ Բայց երբ որ նայում եք իրան, ինքը ֆանտաստիկ խոճուճ ձևով է գրված, ասենք այս փակագիծը ինչի հետ է, այս if-ի սկիզբը բլոկի որն է, այս այս else-ը որ sense անջատված է այդ if որ if-ի հետ է, sense մի տեսակ sense խոճուճ վիճակ է առաջանում, չէ՞։ Okay, եկեք սկսենք ուրեմն մաքրենք այս կոդը։ Ուրեմն նախ եւ առաջ կարաչակեմ, որ երբ որ դուք ավարտում եք կոդային նախադասություն, հաջորդ նախադասությունը սկսեք նոր տողի վրա։ Ուրեմն ստեղ, քանի որ մենք ունենք այդ ստորակետան, ոնց որ նախադասությունի ավարտն է։ Հենց որ եկեք սա բերենք նոր տողին, okay։ Հետո արժի ուրեմն կոդը իրարից անջատել ինչ որ լոգ, լոգիկական խմբակների, հա? Օրինակ, ստեղ մենք ստեղծում ենք փոփոխականներ, չէ՞։ Իսկ սա if-ա, քանի որ մենք ստեղծում ենք փոփոխականներ, եկեք դա անջատենք if-ից։ Ահա, հիմա parse է, որ վերևը ուրեմն ստեղծում ենք 3 փոփոխական, որի մեջ ուրեմն գրանցում ենք ինչ որ արժեքներ։ Okay, fine։ Հետո, ուրեմն ստեղ ունենք մի հատ if։ If-ի սկիզբը ուր է որտեղից է սկսում այն բլոկը, որը կաշխատի, եթե if-ը լինի ճիշտ, եթե լինի լինի true։ Դա եթե ուշադիր նայենք, դա էստեղ է։ Եկեք, որպեսզի նա չփախնի մեզնից, դնենք ամիջապես իր կողքը։ Այն ինֆորմացիան, որը այդ բլոկի մեջ է, թող լինի նոր տողում։ Կներեք, նոր նոր տողում, այսպես։ Հիմա մենք որպեսի պարզ լինի, որ այս ինֆորմացիան դա այդ բլոկի ներքին ինֆորմացիան է, ուղղակի նայելով որ պարզ լինի դա։ Եկեք սա tab անենք մի քիչ ներս։ Okay, tab կոճակը սեղմեք, ինքը կգա մի քիչ ներս։ Okay, հետո նույնը ստեղ, ուրեմն սկիզբը որտեղ է, դե ստեղ է եւ եկեք ուրեմն իր ներքին ինֆորմացիան, այդ բլոկի ինֆորմացիան բերենք նոր տող։ Բայց եւս tab անենք մի քիչ ներս, քանի որ ուրեմն նայեք, այս մի րոպե, եկեք ես շտկեմ, որ բացատրեմ, նայեք, որտեղից է ավարտվում մեր բլոկը։ Ավարտ պետք է ավարտվի այն նույն գծի վրա, ինչի որ ինքը սկսել է։ Ուրեմն s սկիզբը եւ s վերջը պատկանում է s if-ին, չէ՞։ s if, ուրեմն սկիզբը սկսում է հենց if-ի կողքը, իսկ ավարտվում է այդ նույն գծի վրա։ s if-ը, ուրեմն սկիզբը սա է, ավարտը նույն գծի վրա իսկ ինֆորմացիան ներքին այդ բլոկի մի քիչ ներս, հա, S գծից մի քիչ ներս, իսկ S S բլոկի ներքին ինֆորմացիան S գծից մի քիչ ներս։ Okay։ Այսպես, երբ որ մենք մի քիչ ներս ենք տալիս, ակնհայտ է, որ S կոդը սովորական կոդ չի, ինքը նման չի մնացածներին, ինքը պատկանում է մի հատ S ուրիշ բլոկին, հա, ինքը առանձին մի հատ sense ոնց ասեմ, սահմանի մեջ է գտնվում որը միայն կաշխատի այն դեպքում, երբ որ if-ը լինի true, okay? Հետո մի հատ է ստեղ սենց փախած else ունենք։ Մի րոպե, այս else-ը ինչ if-ին է, այսինքն մենք ուղակի ստեղ գրել ենք հակառակ դեպքում։ Ինչի հակառակ դեպքում, չէ՞։ Այդ հարցը ցակում։ Որպեսզի դա ակնհայտ լինի, ուրեմն սա բերում ենք կպցնում ենք այստեղ։ Ա հիմա parza, okay, այս if-նա, որը ունի սկիզբ եւ վերջ, եւ սա հակառակ դեպքն է, որը ունի սկիզբ եւ վերջ, բայց մի րոպե, Սկիզբ ու իր ինքը այս սկիզբն ու վերջը, այս բլոկը իր մեջ պարունակում է կոդ։ Եկեք այդ կոդը դնենք հենց տենց իր մեջ, իր տակը, մեջտեղը, ոչ թե նույն գծի վրա։ Խնդրեմ։ Հիմա, քանի որ իր մեջ է, որպեսզի սա չշփոթվենք, որ կարծենք if-ը եւ alert-ը ինչ որ նույն սահմանների մեջ են, չէ։ Alert-ը ապրում է մի հատ լրիվ ուրիշ բլոկի մեջ, ուրիշ սահմանի մեջ, նենց որ եկեք իրան մի քիչ տանենք դեպի աջ։ Okay, Ստեղ էս հենց հենց տող պետք դադակ թողել, դա մեզ ոչ մի բանով չի օգնում, եկեք հանենք։ Okay, մոտենում ենք մի քիչ ավելի լավ վիճակին։ Հիմա ես կարաչակեի նաև որ սենց ուրեմն չկպցնեք ամեն ինչ իրար, հա, մի քիչ անջատած պահեք, որպեսի logical ոնց որ կարողանանք կարդանք։ Ոնց որ նախադասության մեջ խոսքերը իրար չենք կպցնում, հա, կարդում ենք խոսք, հետո խոսք, հետո դա Նույնը ուրեմն կոդի մեջ, եկեք անջատենք իրարից մի քիչ։ Եկեք այս x-ը մի հատ տեղ տանք, հետո հավաս վերագրում ենք, հետո եւս մի քիչ տեղ տանք, ահա, այ հիմա մի քիչ շնչելու տեղ կա։ Հիմա ակնհայտ է, որ մենք ստեղծում ենք մի փոփոխական, որի անունը x է, հետո վերագրում ենք այս ֆունկցիայի արդյունքը։ Նախադասության պես կարելի է հիմա նրան կարդալ։ Հենց որ եկեք նույնը այստեղ անել, հա։ Ահա, Եվ նույնով էլի, else պետք չի կպցնել այդ բաներին։ Եկեք մի քիչ տեղ տանք։ Ահա, այ հիմա սկսում ենք շնչել։ Այ հիմա սկսում ենք շնչել։ Ահա, այ հիմա արդեն քայլ առ քայլ։ Հիմա տեսեք, մի նախադասություն, երկրորդ նախադասություն նույն տողի վրա։ Պետք չի։ Նոր նախադասությունը թող լինի նոր տողի վրա ինչի է էլի ներս, որտեվ ինքը այս բլոկի մեջ է, քանի որ այս բլոկի մեջ է, ինքը այս if այս գծից մի քիչ ներս է։ Okay։ Եկեք էլի, ստեղ մի քիչ տեղ տանք, ստեղ մի քիչ տեղ տանք, հա, մի քիչ շուակի սենց շնչելու տեղ լինի։ Okay։ Հետո, հիմա ուրեմն ընդհանուր դասավորությունը շատ པարզ է։ Ստեղ ստեղծում ենք մեր փոփոխականները, ստեղ ունենք մեր ուրեմն if-ը եւ հետո ուրեմն alert ենք անում ինչ որ մի a, Հիմա հարց է ցակում։ Պատկերացրեք, մենք ունենք բավականին երկար կոդ կամ ու լիքը փոփոխականներ, եւ ինչ որ միտեղ մենք հանդիպում ենք, որ ինչ որ գործողություն ենք անում A-ի հետ, օրինակ sense։ A-ը ինչ էր։ Ոնց իմանանք։ Պետք է հետ էլի գնորից բարձրանանք, գտնենք, ուրեմն A-ը ոնց ենք մենք ստացել A-ի արժեքը, որպեսզի հասկանանք, որ օ, A-ը այդ աչոկներն էին։ A-ը այդ աչոկների հաշիվն է, որը մենք ողում ենք, որը երբ որ ուրեմն user-ը գրում է 7, նոր մենք ուրեմն այդ հաշիվը մի հատով ավելացնում ենք եւ վերջում ուրեմն alert ենք անում այդ հաշիվը։ Այսինքն այդքան բան մենք պետքա հասկանանք։ Բայց ինչու՞։ Ինչի են կոչել նրան A։ Ինչի ոչ հենց հաշիվ։ Եթե հաշիվ տայինք, էլ մտածելու տեղ չկար, հենց տեսնում ենք հաշիվ, բարձա ինքը հաշիվն է, չէ՞։ Եկեք A-ը դրա համար ոչ թե կոչենք A, այլ կոչենք հաշիվ, այսինքն points։ Ահա, points։ Հիմա ուրեմն points points points։ Այսինքն եթե ես այս տողի վրա կենտրոնանամ, միանգամից բարձ է ինչա լինում։ Alert է անում աչոկների քանակը։ Էլ մտածելու տեղ չկա, հա, էլ սխալվելու ինչ որ, հա։ Okay, հետո x-ը ինչա։ X-ը ձեզ ինչ որ բան է ասում։ Ձեզ տալիս են x։ Հետո ինչ։ Այս կոդը ուսումնասիրելով մենք հասկանում ենք, որ x-ը իր մեջ պահում է անունը, որը user-ը գրում է։ Okay, այսինքն user-ի անունն է մեզ պետք, չէ՞, այսինքն user name։ Լավ, դե եկեք այդ user name-ը դնենք ամենտեղ, ուրեմն x-ը որտեղ որ տեսնում ենք, ահա, user name։ Եկեք s էլ ուրեմն իրայից մի քիչ անջատենք, ահա, հիմա էլի նախադասությունով գրվում է, էլի։ S text-ին մենք կպցնում ենք s փոփոխականի արժեքը։ Հիմա դա նախադասությունի պես կարդացվում է, շատ լավ։ Okay, լավ, էլ ինչ կա, y Okay, why-ը ի՞նչ դե է։ Դե why-ը այն արժեքն է, որը user-ը մեզ տալիս է, հա, այսինքն user-ի պատասխանը։ Այսինքն user response։ User-ի պատասխանը։ Okay, եկեք հիմա user why-ը փոխարինենք user response-ով։ Այդքան բան։ Հիմա կարդացեք։ Նայեք, տեքստի պես, նախադասությունի պես մենք կարող ենք այս ամեն ինչը կարդանք։ Ուրեմն մենք ստեղծում ենք user name փոփոխական, որի մեջ մենք դնում ենք user-ի անունը։ Հետո մենք ստեցնում ենք user response փոփոխականը, որի մեջ դնում ենք ուրեմն user-ի պատասխանը, եւ ունենք ուրեմն աչոկների փոփոխական, որը սկզբից 0 է, որտեղ աչոկ չունենք։ Եթե user-ի պատասխանը ավելի մեծ է, քան 5, տեսեք, նախադաս եթե user-ի պատասխանը ավելի մեծ է, քան 5, ապա նախադասությունի պես կարդում եմ, ապա ստուգում եք այս լոգիկան։ Եթե user-ի պատասխանը հավասար է 7-ին, ապա մենք alert ենք անում great job username կպցրած իրար եւ points-ին ավելացնեն ավելացնում ենք եղած points-ի քանակը +1։ Այսինքն քանի որ 0-ով ենք սկսում, լինում է 0+1, points-ը վերագրվում է 1։ Եվ վերջում մենք alert ենք անում points, այսինքն point-երի քանակը։ Ուրեմն եթե միայն այն դեպքում, երբ որ user response-ը ավելի մեծ չի 5-ից, այդ դեպքում ուրեմն մենք alert ենք անում 2 Էլի, այս լոգիկան բազա ինչ որ խուճու չէ, ոչ մի, ասենք, օկտակար բան չկա այս ծրագրից։ Դա չէր նպատակը, սա ուղղակի օրինակ է, հա։ Եվ ակնհայտ ձևով այս կոդը ավելի հեշտ է կարդալ եւ ավելի հեշտ է հասկանալ իր լոգիկան, Եվ եթե նկատել եք parse սովորական նախադասությունների պես, կարելի է այս կոդը կարդալ եւ հասկանալ։ Սա շատ կարևոր է։ Եվ իմիջելուց մի բան է ձեզ ասեմ, նայեք, ուրեմն JS Fiddle-ում, ինչպես որ շատ ուրիշ գործիքներում, կա formatting-ի գործիք, որը ասենք այս կոչումա tidy։ Այս որ սխում եք, նայեք, բուպ, տեսակ ինքամիջապես, օրինակ ստեղ էլ նույնիսկ ավելացրեց, ասենց դարակ տեղեր, այս անջատեց իրարից։ Այսինքն ինքը մոտավորապես ասենց օրինակ նայեք, ստեղ եթե սխմեմ իրար, tidy-ը սխմում, բուպ, ինքը դասավորում է։ Այսինքն ինքը ոնց որ ավտոմատիկ կոդային դասավորություն է, հա, անում։ Լավ կլինի, որ դուք ձեռքով անեք, որպեսզի սովորեք ընդհանուր դասավորման բաները։ Հետո կոճակը սխմեք, տեսեք, կոդը շարժվում է թե չէ։ Եթե շարժվում է, ուրեմն ինչ որ միտեղ բաց եք թողել, որ թայդին ձեր տեղը լրացել է։ Okay։ Կարճ ասած, կոդը հերիք չի, որ լավ աշխատի եւ ճիշտ աշխատի եւ արագ աշխատի եւ այլն։ Դա այդ ամեն ինչը իր հերթին Կոդը կոդը պետքա լինի գրվել, գրված շատ པարս։ Սա շատ կարևոր է։ Հույսով եմ այս ամեն ինչը པարս էր, շուտով կհանդիպենք։ Մերսի։